Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is bly julle is saam met ons hierso en ons hoop julle gaan hierdie dag en hierdie boodskap spesiaal geniet. Ons herinner julle dat die eredienste tot verdere kennisgewing Sondagoggende om 9uur op die Moreletta Live kanaal uitgesaai sal word. Op julle skerm sal ook die Zapper-kode en die bankbesonderhede van die gemeente verskyn sou julle julle offergawe wil maak. Geniet die dag en die boodskap. my gedagtes terug op dit wat daarbo is en wil my gedagtes terug op u liewe en wil my gedagtes terug op liefde en vuur. mijn gedachten terug op dit wat er is. Vul mijn gedachten terug op iedereen, lieve mijn gedachten terug op liefde en to cease fear. kan dit nie glo nie. Hier staan ons nou 31 Desember en die einde van die jaar 2020. Hierdie was 'n jaar gewees wat 'n klomp uitdagings na ons kant toe gegooi het en ons is onseker oor wat die toekoms vir ons inhou. Maar ek hoop julle kan vandag hierdie erediens ook die boodskap wat die Here vir julle kom gee, julle eie maak. So geniet dit saam met ons. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dankie vir 'n jaar wat ons kan terugkyk op en u hand in alles kan sien, Here, van beskerming, van voorsiening, van uitkoms. Here, al het dit met ons swaar gegaan, al het ons verliese ervaar, seer, pyn, weet ons, Here, dat ons die toekoms kan ingaan al lyk dit hoe donker, Here, met die wete dat u lig vir ons skyn op die pad vorentoe. Here, dat u vir ons soos oudser van toe u die volk uit Egipte uitgelei het met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom dat u vir ons ook so in die toekoms sal inneem, Here, met u lig en u waarheid wat vir ons die weg oopbaan in 'n onsekere toekoms. Heilige Gees, wil u vir ons opnuut kom openbaar hoe belangrik ons vir u is, Here. Hoe lief u vir ons is. En Here dat ons aan u kan vashou want u beloftes staan vas. Vast. Here ons hou nou vas aan daardie beloftes en wil U nou ook deur U woord vir ons kom herinner aan die uitnodiging, Here, wat U na ons kan toe gee sodat ons kan deel hê aan U koninkryk en aan U feesmaal. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie van julle is al uitgenooi na troues toe. En dan kry 'n mens in die pos, toe die posdienste nog betroubaar was, 'n kaartjie met mooi skrif in die binnekant wat vir jou sê jy word uitgenooi na die huweliksbevestiging van so en so op hierdie dag. En dit voel altyd baie baie lekker om so uitnodiging te kry want dit voel vir jou hierdie mense, hierdie huwelikspaartjie wil jou graag daarsou hê. Deel hê van hulle feestelikheid en hulle viering van hulle verhouding. Maar dan gaan dit ook 'n trappie verder. As hierdie huwelikspaartjie by jou kom en vir jou vra in persoonlike hoedanigheid om deel te wees van hulle huwelikseremonie. Dit is gewoonlik wanneer so iets gebeur wanneer jy 'n strooijonker of 'n strooimeisie is. Ehm um, dan voel 'n mens ekstra spesiaal. En 'n mens weet maar hierdie hierdie huwelikspaartjie wil jou regtig daarsooi hê en jy speel 'n belangrike rol in hulle lewe. So met hierdie in julle agterkop wil ek julle vat na 'n storie toe in die Ou Testament baie jare terug toe die Here sy volk uit Israel ag uit Egipte uit sy volk Israel uit Egipte uitgelei het na die beloofde land toe. En soos Moses met die volk het hulle laar getrek by die berg Sinai en die Here het hulle daarso met 'n wolkkolom deur die dag en 'n vuurkolom snags het hy hulle gelei in hierdie woestyn op die pad op die weg na die beloofde land toe. En as hierdie wolkkolom gaan stil staan het, dan het hulle geweet hulle moet nou laer trek en hulle moet nou kamp opslaan en hier gaan hulle vertoef totdat die wolk dan nou weer in beweging kom. En dit was dan die gebruik gewees. Ons lees daarvan in Eksodus 18 en dan nou ook in Numeri 10 wat ons vandag wat dieselfde gebeurtenis beskryf. Lees ons dat daar 'n spesifieke orde was van hoe dinge gebeur het wanneer hierdie wolk dan nou in beweging gekom het en vir hulle die rigting aangedui het. So eerstens was daar tro trompette wat geblaas is en hierdie trompette is op verskillende maniere geblaas en elke manier hoe dit geblaas is het 'n sekere iets voorgestel. En as hierdie trompette dan geblaas het wanneer die wolk begin beweeg het, dan het die volk hulle tentpenne opgetrek en hulle het opgepak en hulle het in kampe in verskillende ordes het hulle begin gereed maak om verder te trek. Dit was dan ook net die priesters wat dan nou almal uit die stam van nou Aaron uitgekom het wat mag gesê het nou trek ons. So nou wil ek julle terugvat na hier by die Sinaï berg waar hierdie wolkkolom stil gestaan het en die volk daar vertoef en almal wag vir Moses. Moses se skoonpa het vir hom kom kuier Moses se skoonpa was Jethro, maar 'n ander naam wat wat hy genoem is was Reuel geweest. En Reuel was party sê dit was 'n amptsnaam teenoor 'n 'n noemnaam geweest. Maar hoe dit ook al sê, Moses se skoonpa word met verskillende name genoem in die Bybelse stories wat wat vertel word, die verhale wat vertel word. Nou, dit was Jethro of Reuel se dogter, Sipora wat Moses se vrou was. En soos wat Jethro dan kom kuier in die woestyn vir Moses, dan sien hy dat Moses sukkel om alles bymekaar te hou. Die mense staan toue by sy tent om raad te kry en uitkomste te kry vir goeders wat hulle oor uitklaring wil hê. En hy sê vir Moses: "Nee, maar jy moet vir jou mense aanstel oor 1000, oor 100, oor 50, oor 10. Dan gaan dit jou help dat hulle die sake hanteer en laat die wat hulle nie kan hanteer nie, dat dit na jou toe kom." En so het het Reuel of Jethro dan nou met Moses gewerk en vir hom raad en leiding gegee. Nou Jethro of Reuel het van eh, was 'n Midianiet gewees. Ehm um, en dit is gewoonlik die Midian streek is wat 'n mens nou sou so, sê is die noordwestelike deel van Arabië. Maar dan lees ons op hierdie plek in Numeri lees ons dan van Gobab. En Gobab is Sipora se broer. Met ander woorde Moses se swaar. En Gobab het die woestyn baie goed geken. Hy het geweet waar's die watergate, hy het geweet waar is wat, waar moet hulle versigtig wees, waar kan hulle kos vandaan kry. En so vertel die verhaal dan nou vir ons verder wat gebeur in Numeri 10 vers 29 tot 32. So lees saam met my. Moses het vir Gobab, seun van sy skoonpaa Reuel, die Midianiet gesê: "Ons trek na die land waarvan die Here gesê het, ek sal dit aan julle gee. Kom saam met ons. Ons sal jou goed behandel, want die Here het goeie dinge aan Israel beloof." Maar Gobab het vir Moses gesê: "Ek sal nie saamgaan nie. Ek sal teruggaan na my eie land en familie toe." Moses het toe by hom aangedring. Moet ons tog nie verlaat nie. Jy ken die plekke in die woestyn waar ons kamp kan opslaan en jy moet ons gids wees. As jy met ons saamkom, sal ons die goeie dinge wat die Here aan ons gee met jou deel. En dit is my opvallend hierso Moses kom gee 'n persoonlike uitnodiging vir Gobab of aan Gobab om deel te word van hulle reis na die beloofde land toe. En dan is Gobab se eerste reaksie: "Nee, ek gaan nie saamkom nie. Ek gaan terug na my familie toe, terug na waar ek vandaan kom, terug na dit wat ek ken, waaraan ek gewoond is." En dan lees ons nie verder of Gobab gehoor gegee het aan Moses se uitnodiging nie. Ons lees wel later in Rigters 1 vers 16 dat dit heel waarskynlik was dat hy ingestem het op die tweede uitnodiging. Toe Moses aangedring het dat hy saamgaan. So ons lees in Rigters 1 vers 16 dat hy een van die stamme gelei het dan nou op hierdie reis na die beloofde land toe. Maar as Gobab dan nou met die eerste uitnodiging gesê het nee, hy gaan nie saam nie en hy nie saamgegaan het nie, dan sou hy eintlik gesettel het soos die Engelse sê op die tweede beste. Maar Moses dring aan daarop dat hy moet saamgaan en dat hy sal deel in al die goeie goeders wat die Here vir Israel beloof het en dat hy sal deel hê aan die beloofde land. En hierdie aandring, hierdie persoonlike uitnodiging van Moses het hom dan oortuig om te gaan. Want hy het sy waarde raak gesien ook in dit wat hy kan bied. Maar nou weet ons die Here het vooruitgegaan met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom. So dit was nie noodwendig nodig dat Gobab saam hoef te gegaan het nie. As hy gebly het, sou dit ook oukei okay gewees het. Maar Nou gebruik die Here sy gawes en talente ook op die reis vorentoe om dit vir die volk makliker te maak en beter te maak. So dis 'n persoonlike uitnodiging waar Gobab dan sy kennis van die woestyn, sy gawes um, en sy talente wat hy gekry het kan uitleef op hierdie reis na die beloofde land waar hy kan deel kry aan dit wat die Here vir sy volk beloof het. Dan dink ek om nou te spring na die Nuwe Testament toe. Toe Jesus sy disippels genooi het, was dit elke keer persoonlike uitnodigings. En hulle het nie getalm nie. Hulle het dit waarmee hulle besig was net so gelos en hom gevolg. iewers in hulle het die Heilige Gees dit so bewerk dat hulle kon raak sien dat as hulle 'n reis saam met Jesus sou neem dat hulle iewers 'n belofte sal kry wat God kom gee en wat hy kom bevestig het al van Abraham se tyd af. Dan lees ons in Lukas 14. Nou moet julle onthou Lukas 14 gaan net hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees, ehm um, Lukas 14 vers 15 tot 24. Net voor dit staan daar so juis as iemand jou na 'n bruilof toe nooi, ehm um, moenie heel voor gaan sit nie. Want net nou kom daardie belangrike persoon en hy sê vir jou hoorie so, ek het iemand anders genooi wat ek wil hê jy voor moet sit. Gaan sit jy daar agter waar plek is. En dan moet jy tot jou skande opstaan en daar agter gaan sit. Dan sê Jesus in hierdie gelykenis: "Nee, gaan sit eerder agter." sodat hierdie belangrike persoon wat jou genooi het, wat al twee van hierdie mense genooi het, dat hy na jou toe daar agterkom en vir jou sê my vriend, kom sit hier voor saam met my. 'n Persoonlike uitnodiging tel soveel meer. As ons lees dan nou in Lukas 14 wat nou hierdie gedeelte nou net ehm um, na dit is vers 15 tot 24. Julle kan saam met my lees. Daar staan: Een van die wat saam aan tafel was, het dit gehoor en vir hom gesê: Gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. Toe sê Jesus vir hom: Daar was 'n man wat 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi het. Toe die maaltyd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê: Kom, Die maaltyd staan klaar. Maar hulle begin almal die een na die ander verskoning maak. Die eerste sê vir hom: "Ek het 'n stuk grond gekoop en dit is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my asseblief." 'n Ander een sê: "Ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my asseblief." Nog 'n ander een sê: "Ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom nie." Die slaaf kom toe terug en vertel dit alles aan sy eienaar. Toe word die man kwaad en sê vir sy slaaf: "Gaan uit na die strate en gangetjies van die stad en bring die armes en die krepeles en die blindes en verlamdes hierheen." Later kom die slaaf sê: "Meneer, u opdrag is uitgevoer en daar is nog plek." Toe sê die man vir die slaaf: gaan uit na die paaye en die lanings en dring by hulle daarop aan om in te kom sodat my huis vol kan word. Dit verseker ek julle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie. In hierdie gedeelte is dit duidelik ook hoe die Here kom sê met 'n uitnodiging, hoe Jesus vir ons deur hierdie hierdie verhaal vir ons kom vertel, maar Die Here nooi ons om saam met hom aan die feesmaal te kom sit wat hy vir ons voorberei. Die goeie wat hy vir ons in gedagte het, die belofte wat hy vir ons laat waar word en ver, in in vervulling kom. Laat kom. Hy wil hê ons moet deel hê daaraan. Maar dan het ons baie keer verskonings en sê allerlei dinge om hierdie uitnodiging van die hand te wys. En dan vra hy vir sy slaaf om uit te gaan om die te kry wat gewoonlik nie genooi word nie. En dan kom hulle. En dan gaan dring hy nog aan daarop dat die in die strate en in die gangetjies ook kom. Want sien hierdie eienaar weet die goeie wat hy voorberei het. Hy weet die belofte wat daar is vir sy kinders. Die vreugde wat dit inhou. En hy wil dit deel Hy wil hê die mense moet deel wees van hierdie belofte wat hy daar gestel het. En die wat hy aanvanklik uitgenooi het, besluit dan dis vir hulle nie belangrik genoeg nie. So hierdie gasheer wat hulle uitgenooi het, is dan in hulle boekies nie so belangrik dat hulle alles sal los om daar te wil wees nie. Maar vir die armes en die krepeles en die lammes en die wat in die gangetjies is, Vir hulle is dit iets so groot want hierdie eienaar nooi hulle om deel te wees van iets wat mooi is en goed is. Iets wat hulle gewoonlik nie goed genoeg voor is nie, maar nou kom sê hierdie eienaar: "Julle is goed genoeg om hier by my tafel te kom aansit, om deel te hê van my belofte en my feesmaal." En dan laat dit my dink is ons hoe is jy genooi om deel te word van die Here se familie? Het iemand persoonlik na jou toe gekom om vir jou te sê, weet jy word deel van dit wat die Here vir ons in stand hou, dit wat die Here vir ons beloof het. Hierdie reis van hierdie lewe na die toekoms in waar ons nou van 2020 af oorgaan na 2021 toe en die toekoms in word deel van hierdie reis wat die Here daar is en sê ek stap saam met jou. Ek laat jou by 'n feesmaal sit. Ek nooi jou persoonlik. Of was dit dalk op 'n ander manier? Dat 'n slaaf na jou toe moes kom waar jy in 'n gangetjie gelê het en gesê het maar hoor hierso kom en kom eet. Ek dring daarop aan. Kom en kom word deel van die familie van die Here. Of het jy alself iemand gaan nooi om deel te word van die Here se familie? Ek dink so baie keer ons kan in hierdie wêreld ook sê wat is die probleme in die wêreld? Ons is gou om dit te noem. Ons is gou om te noem hoe sleg alles is en wat die ander mense moet doen. Maar wanneer dit by ons kom, dan doen ons niks. En dit begin by ons. So vir ons om die wêreld te laat besef Maar op hierdie lewensreis wil ons saam met die Here reis. Ons wil reis op die pad wat hy vir ons verlig sodat ons weet waarom te loop sodat ons in die goeie kan deel en ook in die belofte wat vir ons in die vooruitsig is. En natuurlik daar's verskillende maniere hoe mens genooi word. Partykeer is dit sommer om 'n erediens te hoor. Partykeer is dit om iemand te sien of oor wat iemand gesê het wat jou tot bekering bring. Maar die tye wat dit die ernstigste en die mees doeltreffende tyd is, is wanneer iemand jou persoonlik nooi om deel te word van die Here se familie, om deel te word van God se kinders. Nou hoekom ignoreer ons baie keer hierdie uitnodigings wat nou ons kan toe kom of dit nou persoonlike uitnodigings is of nie? Want soos hierdie mense wat ons nou van gelees het, ehm um, elkeen verskonings het, het ons ook baie keer verskonings. En baie keer is dit oor onsself nie bereid is om die pad te stap nie. Oor onsself nie bereid is om ons hand uit eie boesem te trek en iets te doen nie. Dit moet altyd iemand anders wees of dis altyd iemand anders se werk. Maar wanneer word dit my en jou werk? Want ons lewens getuig van 'n persoonlike verhouding met die Here. En as daar nie 'n persoonlike verhouding is nie, gaan ons getuig dat ons blou is. Dit gaan nie 'n verskil maak as ons iemand dan uitnooi nie. Maar as jy vurig passie verhouding met die Here het en jy nooi dan iemand, dan gaan jou lewe getuig om te sê maar kom saam, kom deel in die goeie. Jy sal nie spyt wees nie. Kyk hoe het die Here in my lewe gewerk. En ek dink dit is een van die dinge wat ons ook kan gebruik natuurlik is die verskonings soos wat ons in 2020 gesien het droogte. Och ons kan nie nou aandag gee aan ons verhouding met die Here nie want dit is so droog en ons moet ons moet kop bo water probeer hou in hierdie droogte. Ehm um, die diere het nie kos om te eet nie, daar's nie voer nie. Ons is kwaad vir die Here want hoe kan ons die Here dien as hy hierdie goeters toelaat? Dan is daar vloede aan die ander kant en dan sê ons oeg, daar spoel alles weg. Kon die Here dit nie anders laat reën het nie? En so maak ons verskonings op verskonings. Ons dink aan die pandemie. Alles wat sleg is rondom dit in terme van die Grendel tydperk, strande wat toemaak, ons wat nie meer ons normale lewe kan lewe soos wat ons gewoond is nie. En as 'n mens vat die Here se volk daar toe hulle getrek het in die woestyn, was ook in 'n vorm van Grendelstaat geweest want hulle moes maar daar waar die wolk gaan stil staan het, moes hulle ook gaan stil staan. En as die wolk beweeg het, dan het hulle verder beweeg. Ons dink aan wat die pandemie alles laat gebeur het, die rimpel-effek daarvan. Die finansiële en die ekonomiese ehm um, toestand waarin ons land is en in die wêreld tans is. Die sondes wat ons vashou. Selfs die sondes kan verskonings word om te sê maar ons wil nie nou 'n verhouding met die Here hê nie, want dit is nog te lekker om hierdie sondetjie te doen of as ek 'n verhouding met die Here is, dan dan beteken dit ek moet nou hierdie sonde los en ek is nog nie bereid om dit te doen nie. So ons kom op met verskonings en verskonings en verskonings. En dan kom die Here en hy dring aan by ons. Maar ek nooi jou uit. Moenie teruggaan na jou ou lewe toe nie. Ek nooi jou uit om te deel in die goeie. Kom word deel van my familie en jy weet wat is die belofte wat jou vir jou in die vooruitsig is. Johannes 7 vers 37 tot 38 staan daarsoop op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê: strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hoor hier hoe die Here daai passie kom verduidelik van die strome lewende water wat uit jou binneste vloei. Jy kan dit nie keer nie. Dis 'n passie en 'n vuur wat binne in jou aangesteek word om ander mense uit te nooi en te sê, "Maar kyk, kom deel in die goeie. Ek nooi jou persoonlik uit, want jy's vir my belangrik genoeg dat jy deel moet word van hierdie familie." In Jesaja 55 vers 1 tot 7 staan daarso: Ek wil julle, ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie. Kom koop en eet. Ja, kom. Koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke, 'n regerder en gebieder van volke. Nou sal jy nasies ontbied wat jy nie geken het nie en nasies wat jou nie geken het nie sal na jou toe hardloop ter wille van die Here jou God, die heilige van Israel, omdat hy jou in eer herstel het. En dan vers vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan, die slegte mense sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer. Hy vergewe altyd weer. Is dit nie wonderlik om te besef dat die Here vir ons kom sê 2020 met al sy uitdagings kan ons agter ons sit. Net soos die sonde wat ons verstrik onsself agter ons kan sit omdat hy ons kom vrymaak daarvan. En hy wil hê ons moet deel aan die goeie gawes wat hy vir ons gee. So as jy gebrek het As jy honger of dors het, kom na die Here toe. Want hy beloof hy sal jou dors kom les en hy sal jou honger kom stil. Hy nooi jou uit om deel te word van die reis saam met hom na die belofte toe. So as hy kom sê terwyl terwyl hierdie belofte nog hier is, terwyl hy nog te vinde is. Terwyl nog verandering op hierdie uitnodiging. Wil jy nie reageer nie? Wil jy nie ophou verskonings maak en vir die Here sê Here, ons staar 2021 nou in die gesig. Ons staar ons toekoms in die gesig. Ons weet nie wat dit inhou nie maar saam met u is ek bereid om hierdie pad te stap en wil ek deel in die goeie. En die Here het ook vir jou en vir my gawes en talente gegee wat hy kan gebruik op hierdie pad om nog mense uit te nooi. Hy het ons nie nodig nie. Hy het nie ons gawes en talente nodig nie, maar hy kies om dit te gebruik soos wat Moses vir Gobab gesê het, jou kennis oor die woestyn asseblief kom saam. Al het hulle dit nie nodig gehad nie, was dit goed. So hoe kry ons hierdie uitnodiging? Neem aksie. Neem aksie om hierdie uitnodiging te aanvaar. Gebruik jou gawes en talente, bring dit na die tafel toe, hierdie feestafel en sê vir die Here, ek het nie veel nie, maar hier is dit wat ek het. Gebruik dit nooi mense om deel te word van die familie van God met 'n passie en laat jou lewe getuig daarvan. So Moses het die volk gelei na die beloofde land toe. Jesus kom nooi jou uit na die ewige lewe toe in sy teenwoordigheid. As jy 2021 ingaan, hier staan ons nou op die randjie van die laaste dag van 2020 kom ons gaan 2021 in met die wete God is aan ons kant en ons loop hierdie lewenspad saam met hom om in die goeie te deel en in die belofte kom ons sluit die oor dan bid ek saam Here dankie dankie dat ons hierdie uitnodiging wat u vir ons gee Here dat ons dit kan aanvaar met oop arms met die wete Here al weet ons nie wat die toekoms inhou nie u wat reeds daar is weet en u sal ons op hierdie pad bewaar en u sal ons in die goeie laat deel ook in die belofte wat vir ons in die vooruitsig is seën ons nou met u wese sodat ons deur u vervul kan word en ook ander mense deur ons lewe die strome lewende water wat uit ons vloei ook die uitnodiging kan bied persoonlik om deel te word van u familie. Amen. Ontvang dan ook die seën van die Here, die liefde van ons Here Jesus Christus, die genade van God ons Vader en die kragtige werking van die Heilige Gees is en bly met julle nou en tot in alle ewigheid. Amen. you